mukaga katonyeze sa bitfa mekinta buli kyo muziki era we nnyini we tugenda okutandikira nga tubuuza luta maguzi uh, ah, ba ba ba parliament enku amazeyo de bibye eh, amazeyo de bibye ayabyo program sebo <laughs> ababaka ba parliament wali covid ya soka atwali tugenda mukalulu ne bavayo banji nnyo gwe kagwe nakawulirayo pulido bakubiriza abantu bogenda okusinkana okuwa said bano bali ruddawa eh, ababaka baba n'emirimu mingi eh, eh. n'emigugu mingi ono nalebo kiwanda akimanyi mukalulu kano akawedde yawaayo amafuta yawaayo amafuta aba takisi kiwanda nafubuka kiwanda eh. naye olwaleero womugamba nti owa takisi oyuya aezikiridde awo tuli <laughs> mafuta <laughs> agamba agamba ndyandeka nze sinenya mubaka yenna mu mbeera gye tulimukiwanda oh, eh, eh, gwejyokwogera naye kuba mubaka eh. ate minisita abimanyi hmm. ababaka embeera gye bayitamu kasente lwakuba tebogera omubaka agera mu palamenti nga totetenkanya ku lulwo oba ojja kukaaba so so nze sinenya mubaka yenna esaawa yaleero eyekwese abamu bakyalina amabanja g'obululu abala bakyalina ababanja bangi n'akasente ono minisita akimanyi tekaliyotekanabakujja boolaba batematema otematema mu nsawo era lero olaba kiwanda minisita ng'akutta akasente kaakawaddeyo oba aba akayiiza ku lulwe ate ngaffe ababaka ono akimanyi minisita kiwanda nti ffe tokkirizibwa kubanja Eh, eh, bakutwala mu disciplinary committee ya eh. parliament <laughs> osirika busiritsi mm. nebwe bakwogerere kati enaku ezadioze bogera mbu ababaka simanyi babawa sente zamasuuti ezo teziriiyo ezo teziriiyo sebo era twe twalumbasipika nitumugaye zino sente nga tebazitwanga nagamba mwe mudde ku byamawulire ate tokkirizibwa kuddamu wamawulire parliament yerina okwogera <laughs> ayogerera palamenti alina okwogera kati newalaba babakuba eriya olumu abamuitasooka oleke babakube okukuba palamenti tolowooza ti accident kiba kipangekube kati mbadde nkuwa ekyokulabirako mm. luli batuwa obukadde abiri eh, babawaawo nebabugende eh, mulwane eh. enduulu neva eri abo babbi abo babbi netugijjayo emisinde <laughs> ababaka baali basatu abatazaayo omuzuukira nalebo kakooza kuba yeyanumba nalina akava esouth africa nanumba nalebo james kakooza naŋamba ezo tozijjayo era bajja zibba zikwato ziremere wakiri onogenda mukoti nemuga ati aa eh. nze bobi wine yabadde yalagidde ntizizeeyo era nali wakusatu netuzizaotetumanyi gyezalaga kakati mbadde nze njulirija sebo oli president mulamba <laughs> bobi wine abantu gwebalonda ono aliwo lwa mundu kati mbadde nkuwa ekyokulabiramundu twalonda te mao si president wakibiinawakibiina eh, oli president general tontabulatontabula kuba nawe okimanyi teyawangula oba purezidenti bwa uganda kyagulanyi ono aliwo <laughs> yerimbika bwerimbisikakati ah, mbadde hmm. eh. kati bwayogera purezidenti hmm. obwongo bwange bundaga presidential general kati nawo kati kankweky okulabirako ekyo kyangu eh. ono omukyala gwe mwogeddeko amongi minisita amongi wayupisisi yawereza mwenalemu era yasalawo zetunafuna zetunafuna upc yefuga era yasalawo neminisita amubuuza nti maama tunazikozesa tutya zino mm, so owenalemu kati kakati nemukyala sebugwawo kati yayogerera enalemu eh, era nkyayogera nrm anti nkugambye gavumenti yenrm era bwagamba mukulu kiwanda nti olwo toyingira tayingira mm. oli minisitaalagidde kakati mbadde nkugamba mm. nti nti purezidenti waffe kyagulanyiyatugamba nti muzeeyo sente ezo newakubadde sipiika kadaaga abadde alaba kyemugenda okola ngaekyaliwo kyali kyakutaasa 4 trillions omanyi nti mu lockdown yene ewedde twafuna trillioni zinya mm. nga tufunye sente mu e, nze kanzikutemeretemere nono minisita waali kiwanda mm. ba european union yatuwa 1.5 trillion european union imf netuwa 1 trillion world bank netuwa 1 trillion netugatako zino sente nga tonagatako ez'abanansi ze bakuŋŋaanya waliwo ze twitter international organizations nezituwa 1.4 trillions ezo zonna sente abakulu bazisirikidde ennaku ezo ps mukyala dana atwina awuliriza nyo programu e, owaherese mm. bamubuuza nti sente ze bakuŋŋanya almost trilioni zezennya n'ekitundu sebo omuntu gwali eyo wansi bwe buwumbi enkumi nya mu bitaano eh. zetwakumulokodownwedde eno kadaga bwe yalaba netwewola nkugambye ffe nga paliament twewola ne 18 billioni zizigulirewo mangu vaccine mm, ono minisita twali naye kuba mbadde nga mulaba ngaatendinga paliament mm. iwakubadde olumu ajaleeti ku lw'emirimu gye <laughs> ejoba e minister zingabo manyi nemwe eri mu parliament ajja muleti anti kugambye olumba minister bajja leti hey. Eh. nena awuliriza atena ina atesa kuchigenda maso kati ezo zonna sente za kunganyizibwa mu lockdown yene etandise bazisirikidde ba mukyala adana atwine ps waherese bamubuuza nti sente ezo zalagawa asirise nga tonabakwewola zino zetwewoze mu world bank 3.6 trillion mm. ziri zalagawa bazisirikidde omanyi gyezalaga nedda ekyo kyemulina okuteeka ku mukulu afuga eggwanga lino nti sente waziteekawa kubaffe tukimanyi nti sente zino bazijjayo baziteeka mu makolero gaabwe ate ze ziriwa zinajje zako amalwaliro kankwe ekyokulabirako amalwaliro tegaafuna kubanga ezo sente zaali zakuikwipinga amalwaliro ono minisita kiwanda gaabadde ayogerako mm. okuva kwerese center 4 mm. nga gonna gali kupti nga galimu ebirwanyisa korona covid, mm. COVID oba eh, okutuuka ku zino rifaaro zinga mona mulio naye tebakozesako kikumi neki kati kankwe ekyokulabirako eh, ne bino bye bagenda bateekamu ennaku zino ku malwaliro agamu mm, mm. nazo sente neewole oba obadde tokimakati ziri mwe kyemutamanya abasajja bano kye bakola beewoze nga basingayo eggwanga lyaffe nga ffe musingo ssente ze beewola zigenda mu makolero gaabwe agali wano n'ebweru w'eggwanga tebafiirwa uganda bano abayindi boolaba be batiitibya be bawedda ettaka eryobwereere simanye muyindi twamuwadde ettaka lyabwereere n'ateekawo woteeri ne tumuwa takisolide simanyi na kino tukimuwadde bakozi baabwe baddukanya makolero gaabwe agali wano zino sente zebeewoola ku lwa uganda zigenda mu makolero gaabwe n'endala bazifulumya bweru wa ggwanga ng'abayindi abali wano n'abasingasinga n'abaki be babayambako okuzifulumya ku lwetteeka lya manelondaling kuba ono bamuleeta nga investor investo waddembe okufulumya ssente n'azitwala mu nsi eyo gy'abadde yava naye ng'azifulumya on behalf olwabano abajjayo ssente so n'olwekyo kino minisita akimanyi mukulu kiwanda hmm. nti ssente accountability eganye odita jeno muwanga yatuweereza mu palamenti n'agamba zino sente zonna ezakuŋŋanyizibwa ziganya okumanyikako ate kati kizibu nnyo okutulesinga ababbi kubanga abali mu bitongole bya gavumenti ba luganda bakona ba mikwano eyabba sente za sirinda ez'emulago wa luganda ku sitetawusie eh, ne bamuwa n'agulaagulamu obuntuntu bwawo n'azitwala n'azikuba ku mutwe ennaku ezo pulezidenti museveni yavaayo mpuliddemwogera pulezidenti museveni yavaayo n'agamba nti aweze uh, clinics oba private clinics pharmacies mu malwaliro amanene mm. ne tumugamba tosobola kubanga abalina pharmacies ezo baŋŋanda zo genda olaba oba teziriiyo yabagezako nyeyi cannot manage them because these are relatives of his and knows kati yaggaddewo parliament kuba akimanyi nti kati state house yekolanga kiryalinga house ya buli kimu kati gwe omubaka wa parliament omujjeeko kankwe ekyokulabirako ono minister akimanyi kiwanda kati olwaleero ebiteeso bya parliament bye tuteesa tebikyakola wabula batunuulidde biteeso bya kibiina kyenaremu buli kibaawo mu ggwanga bagaa enaremu egenda kutuula so si parliament era ne constitution eno gyolaba it is indirectly suspended constitution obuyinza bwewa parliament ati kati kiki ekyolaba ekitambula ekiriwo ekigenda maaso olwaleero nkugambye sente zonna ze baleeta zigenda mu makolero gaabwe oba mwagala oba temwagala tewali agenda kwakatiize kano mm. eno emmere gye musaba twabagamba nti eno emmere eba kiriyale distributed oba sente nga tukozesa lc system hey. lc zimanyi neŋŋenda ekibale wakyamaani mutibwa amanyi abantu baayo abali volonalebo n'abatali volonalebo mm. neŋŋenda eno ewakyamaani e, kiwanda enamu ebulera e, e, e, e, e, e, ewanebusunju Eh, eryo ewuwe mm. gyava kyamaani eh. kiwanda abamanyi nengende wakyamaani wange nanjwenge kabeere abamanyi naye mukimanyi lwaki bino babituusiza eno waggulu mm. kubanga ezo sente si zammwe theya playing on your minds bakuzanyirako oba oli tasobodde kusasula musawo akukolako ne bagamba nti buli munansi kati sooka weefeeko onywe ku bikoola byenjaga ewonya <laughs> wenyokeze ne kalituusi bino muli mukusaga naye abantu bagenda okuwa mu biseera awo ebijja oba okulwala nti simanyi mudire entangawuzi mm. simanyi mugategatemu mugatemu waraji muntangawuzi mbwebyo bigenda kuonaabutamaguzi esebo eh, onole prime minister akyali muoffice ndabanga misawo ejenda ayatekins over <clears throat> nabbanja hey. kakati afuuse nga ofiisi ya buli kimu buli wamu gwe bayita uh, nze nze simunenya tubadde ne prime minisita eh. lukahana lugunda ng'abeera wali ndugu eh. ndugu ne bamuvuga n'agenda but this is an ordinary prime minister ndoza eh. kiwande ekyo mm. bwe balonze eh. asobola okutambula ke eri wansi namule wano ku ddwaliro lye lya wane kawempe eh, yazze wano e, nga zeewo yajjawoko yajjawo yajjawoko ne baminisita bameka boolaba abafaayo nemugamba netumugamba nti ogenzeeyo ne gavumenti gyoweereza teyajja kuweereza bannayuganda yajja kunyuunyuuta bannayuganda kubanga bwotuuse mu ddwaloa eddagala olisanzeeyo kuba olumutugamba seba abasawo eh. nti abasawo temukola ku bantu naye twateekawo ekitongole kiramba bakita nms buli budget ya parliament honorable minister kiwanda ajja kunjulira tubawa trillions of money netubabuuza ezo sente ziragawanga buli ddwaliro lyotukamubobanga sente teriiyo ddagala kati ono mulidde minisita waffe ayogera ku ddwaliro lyemulago eddwaliro lyemulago nakugamba omukulu ono yalitunda 95 bakozesa ppp eyo mugimanyi eh, bagiyita public private partnership ffe eh. nga gavumenti ya uganda nesigazaamu ebitundu bitaano bwoba oyagala okukimanya sebonalebo minisita kiwanda nti e, e, yemulago siwwo <laughs> genda otwaleyo omukyala azaale bwoba tolina bukadde bubiri kino nkikubuulya kubanze esogera byafuamazima tewali amukwatako genda olabe abalwadde abali ku mbalaza ku mulembe gwobote Hmm. omukulu ono gwe yajja alwanyisa n'agamba obote yali mubi nnyo anti katifa aberweru sinze eh. abamuyamba banne bafuddeeyo bafiiridde mu mbeera yabwe omulembe gw'obote nga n'omusawo bw'aba tannakukwatako nga bakututte mu ddwaliro ngaowulira eh. eh, nga awonye wagendaye wagendanga mu ddwaliro ng'osangayo nessuuka enjeru nga bakuwa ku buugi Mwulila sebo. Mwabafuwa kusukari. Ya kuze duwari wa gama. Mwugende wero kujia yabaga na yeyu gano wali ya duwari. Unaliwe segi nya yele kuzi. Eriaji. Eria segi nya. Mwugende buraya. Baga ada yeyu gano wali ya duwari. Antika kati. Eria eh, eh, segi nya. Eh. Nina janja babuli mtu. Na ya tadeo duwari. Lole kati gwebolu wala gende wa segi nya. Kujia anjali. Katufuwa yeyo. Obunde butu wende kutu kena kugenda kwa. Onalibu chwanda. Mwese bo bado gamba minister monji. Ya wambie prime minister. kakati minisita amongi teyamuwambye hey. Eh. naye nga bomanyi nti kati ekiriwo mu gavumenti kutetenkanya nga bonu bakuleetera omulwadde nogatumuwe ku bombo tumwe ku makaayi omulwadde asobole okubeerawo nga tonafuna solution bano baminisita bemulaba abali mu office they are not serving ugandans they are serving mr museven as an individual ensonga lwaki olaba ye yatta institution zonna kati buli muntu addukira muwe museveni tuyamba ababodaboda museveni tuyamba abobutale museveni tuyamba abasomesa yatta all institutions kati wata institutionnga tezikyakola outcome zibovyasi zezo zolaba tudde waliwe twasookedde wetalabadde mbaddewo wano eh, omuggalo guno uh, buli abagamba nti abakulu baga nti bulwadde bukendeddemu gwe nga bali ku task force enkola eno eyambye eyokubanga tetuvayo waka okusigala ewaka ennaku twakamala tugenda kuweza ennaku nga abiri kubanga waliwo ennaku ziri ezasooka purezidenti katanaku ye mm. ah, purezidenti waliwo ziyasooka agenda okujja eh, otwongera eh, ekkumi ziri yazivaako kati tuli mu wiiki bbiri <laughs> kiyambye kino munauganda ayambiddwa okuba nti obulwadde bukendedde oba kikola oba tugenda kusigalaeyo mpaka badde atwongera endala kati just katono nnyo mm. kumwamitamagezi kyabadde ayogera eh, enkola ya ministry ya genda mm. eyamukyalamonginze eh, nga leader wa party tensanyusa kubanga one eyingiridde emirimu ate gya local government Mm. ate nga teyina structures za local government mm. because gender kyobalaba that is actually yaleeta ne confusion eno yena eyokuselectinga abantu mm. yateekawo embeera ngaegamba nti yeeyina capacity kubanga eh, emanyi abafumbo n'abatali bafumbo <laughs> <laughs> si kyokka eh. <laughs> genda sibyo byebakola bwe bityo kikula kyabantu kyonna jukira nti genda mwemuli abavubuka mwemuli eh. abakadde mwemuli abaliko obulemu ekyo kyekyagireeta ekyobonna balina hmm. era nga yatulowoozesa nti eyina kapasite esobola okunnyonnyola abantu n'enfuna zaabwe mm. choka ministry ya agenda ndogoza officer asembayo ku ministry agenda is the cdo oh. cdo aliyo mu mugombolola ate omulala aba eh, community development uh, uh, yes actually wa district community development officer wa district kuba cda twamugjawa ku community development assistant wegombola yavaawo mm. katuinayoko naye i mean teina structure paka ku kyalo the only ministry eina structure paka ku kyalo is ministry of local government era singa local government yali flagship mweno nekwa kubanga local government is part of national task force mwami rafael majezi mm. ne tiimu ye kubanga yo local government eyina abakulembeze paka ku byalo genda terina gyobe tugamba tawuni clark tawuni clark gwotugamba agenda okukolawaguluko ali waggulu mm, ggyeko okubeera waggulu bwotuuka magombola town clark batuwuliriza egombola chief naye nga nkubuuli osobola okutuuka mugombola yekikandwa abantu nobabuuza gombola chief omwaka mulanga tebamulabako nobagamba nti owomuluka owomuluka abomuluka ekisooka kati nak bagenda balonda omwana oyo owomuluka lcsim naye waliwo gwe bayita owomulukaabawesanga omusolaabakuanyaempoza babeerayo ku nkoza mpoza property taxi biki biki ebyo mm. nabeeramuko ku nkayana zettaka mpolama n'abamu tebalabika nakulabika abamu kasooka nga bamuwamuluka tagenda ngayo ate ojja kusanga abomuluka omu ngaagatta emiruka esatu ngagatta kibaale namutamba probably nekitemu kati emiruka gyonna nagigetamu nga lwalabise olutondo nyo lwebasembizi lwaki mwasembize nolwalabikabalina okujjawoko omusolo eh. oba nomuntu gwebaawa okuba nti yafuna gyebaita bapamit atambula omuntu wa bapamit agenda asoloza ku bantu abayisa walagi abayisa omwenge yamalako eyo era bo ne bootoma amabudde akugoberera kati ogenda okwejiza ngaowomuluko omulabyeko kati owomuluko oyo abantu amulabira mu kifo ky'omuwooza w'emisolo oh. kizibu nnyo omuntu oyo okujja okukuŋŋaanya balayini eh, eh, eh, eyo line eyo much as it is a supportive staff eya local government mm. but it is not local government yaffe eri enondeteritwasiwasenga eya eri enondeaga chemaani wange nakubulwa chairpersoni wange nyombi oba twaha oba kya pasoni wange eruwunga mwami kizito abantu bo bamumanyi bagamba kizito balinaga nti abaaye mundetera amanyaga nze nakira bakundo bwenalingabayoko ku mmere ku mundi guli nagabayoko ku mmere natwala emmere mu kyalo ekimu mu byalo byange imu ne ndaba bakadde besirabangako amazima gennyini nalaba bakazi baleese ninga bano ba mu kyalo kino naye nga chemani mpanga ekisigala bonna abamanyi era obunga bwasigalo ninga ndangamba kiwanda ati waliwo abasigaddeo naye nkusaba nnyongereyo obusawo busatu bwokka ngende nga mbawo wakiri kiro bbiribbiri kubanga nange obwongo bagenda buli kuba bodaboda basaluuni eh. baki baki baki nga baŋŋamba nti abo boolowoozaako basobola n'okwesobolamuko baakola muko hmm. kino bwe kigaana atandika ekirala ne waliyo omukadde ali mu kyalo nga mutabani wabadde akola ng'ali mu garagi hmm. eri wakisebaggalawo hmm, mutabani we yalemera ekampa atakyalina wadde ekikumi kyaweereza mu kyalo that person omuntu alina okumutegeera ekyo kya person wekyalo ekyo and will definitely give you the information about that kakati ekibuzo kiri kyobuuza ekyokubiri mukama wangeyetwekweseati mm. kirimu enjawulo enjawulo nene nnyo mm. ekisooka entambula y'abantu bwogikatayerenga nebeera ngaesaliddwako nga purezidenti bweyagamba nti fe transporta wa covid abantu bebamutambuza kitegeeza interaction ya yomuntu ono alina covid byandibadde maybe asinkanya abantu bikumi bibiri oba bisatu anasinkanako abasatu abana ayinza obasiiga abo abana mm. naye bali ekyendamu omukaaga nabirabawonyeddwa mm. ekyokubiri entiisa ya covid yeyongedde nnyo mu wikisi ezina ebbiri mm. yes abantu bafudde nnyo jukira mu lockdown eri yasooka abantu babuzanga naye mutugalawo baabafa bali luddawamubatulage eh, olunaku olumu purezidenti yatusabako nokuteekako firimu za italy mbuba nemubateereko abantu bafune entiisa hey. Eh. bamanyi nti bananga abantu bafa abantu babuuza bafayalinanayogera nga tulaba ebye south africa tulaba india eh, twabiteekangako just kulaga bantu nti waliyo abafa kati ngaaga nti bafeeyo fenga de tufa <laughs> wali sibya wano sibya ebe eh, sibya wano bitabazungu abantu ayina nendowozero woza nti abazungu bokabe bafa niyo lwalero kumpinze bo mulimuluka gwe wange gulimo wa covid afude mm. every parish yes i to afield family namba mwami mpungu ne mwami nomuchala mpungu a very powerful family mwami nomuchala bafude bafude mwami bamuzika lero omuchala mm. bamuzika na 2 days back so okiraba kadatizentisa bulera yonna omwami wa saba sajja kabaka yafudde omwami n'omukyalo saalongo ne naalongo netumwetaaga ngaaliwo kati zino sente ze baleese mm. ekisooka nti mujja kunsonyiwa ekigambo kino nkibagamba abafuga eggwanga lino tebaagalangako ku bannansi bakyenkunyonyola eh, hmm. abafuga eggwanga lino tebatwagalangako mwe mubeesibako naye tebatwagalangako bw'ojja otunuulira sikwense y'ebintu bye bazze bakola mm. nabana abaalinga babakubira engalo kati njagala kuwa ekyokulabirako eyali akuba ennyo mu ngalo minisita wange ono wa wakisi katumba mm. wamala mm. omumanyi hey. Eh. luli avaayo nayogera people power ebyo mubitwale eri mwambala bukofiira bumyufu ebyo mubitwale eno si sudani eh. olwaleero akabira people power ndi banange munkuumeko anti kati people power erina omukuuma emundu zabadde nazo zikyamusoebyo ah, biveeko omutemu akukola kyonna kyayagala gwe bakugambye nti emusango gwe gyeguli misango emeka gyowulire gyabanenebabayodde bonna babamazeyo ate era kyetwagala okusaba abakulu mu gavumenti ffe ngaababaka ba palamenti mm. ffe ngaabakulembeze mulekerengaawo omuze gwokuyolanga abavubuka abasiraamu buli wabeerawo okutemula abantu abavubuka abasiraamu abo bemujjuza mu makomera ate ogenda okulya nti bebayodde kati bafunidde eddala lwiri baliwo bebayola avubuka abasiraamu mbuneene emundu twagizudde yeyakuba eh, nekaweesi kati webala okubayoola ennaku zino waliwo bebayodde mbu bano twabakubya amasasi eh, twaseeko ate gwe omuntu omulabye ye kizibi ti atotta waakyo okweka bujulizinedda siomu babadde babiri bebakubye nga balwaniddewo gye bagambye amasasi gebaddetaikondo okuba ku kyasi ku mutwemu abatendeke kakati ebyo byetugamba nti bwe tuba tulwanirira eggwanga lyaffe tulina okulwanirira wamu nga ttiimu abantu abafuga eggwanga lino tebabeerangako puroguramu nambulukufu yakuyamba banansi era yensonga lwaki olaba nti ne gye baalwanira eri ewaffe mu luweero munakaseke bw'otuukayo n'olaba enguudo n'olaba amalwaliro n'olaba be baalwana nabo bwe bafaanana n'otambula eggwanga lyonna olumumu omugenda ne babalimba eno ekampala nti abanyankole bali bulungi fe tulina mikwano gyaffe abanyankole bakugamba nti si buli gw'olaba ayogera olunyankole nti munyankole <laughs> Ah. ngaafuwa olunyankole <laughs> kati nedda tulina nawana omusajja eyetuuma neyeyita walusimbi eh, ati bangi yeyita lutamaguzi naye ngaomubuzi wayi gwe lutamaguzani yeyita serunjoji naye ngaomubuzi wayi osibuka musigaki kati ono omukulu era bakozeseza okusanyawo buganda fe tuzita nsowole omukulu akozesezza nnyo ensowola ezo balonda ensowola ne bagironda wali ne bagiteeka mu kifo ngaogiraba bagiwadde ekifo ky'obwa minisita eh. naye ngaensowola erikubyayo nogamba nono ngatafaayo ku bintu bya buganda ono omusajja abadde kalikulativu nnyo ne gavumenti ebadde kalikulativu y'ensonga lwaki tubagamba nti mu budde buno obwa korona twerabira ebibiina by'obufuzi twerabira amadiini gaffe mm. twerabira enjawukana zaffe tulwanirire wamu tusobole okulaba nti sente zino ezize zituuka anazifuna kubanga tulowooza nti gwe womubibuga kuba nabadde wali mu palamenti nga ndaba balonzeewo sequence zabantu babiri abalina ofuna hey. aba municipality ne cities Eh. ekyo obadde okimanyikati eh, nze ewaffe tulina aba boda boda aba takisi ewaffe site oba munisipalitebaniwamebavugaati eh, ewaffe site wewaki olonda site na munisipalite bokka be bannauganda kubanga ffe ngaabakulembeze twali badde tugamba hmm. evere ugandan matters n'omusajja gwe waggaliddewo wali mu kikubo nga teyeteeseteesa agenda okudda nga emaali eri expard agiyiwe hmm. walibadde naye omuyiyiza n'omusajja walusimbi ng'ava eri kangezeeyo ekkoko ogwange eri mu kyalo kyekkoko ogwange wakaliisa hmm. nga naye munauganda naye ali bubi yalibadde amatali nga njagala kukuwa ekyokulabirako hmm. gavumenti ya bungereza yatuwadde 1 trillion Mbade wajitegedeke. Za kutuwa kasi. Wati ezo tulu wali kumkutu kwa parame. Tugambe. Mbade manye zili, zili haka umbi. Soko leke. Ayi mefuke ya tuwa. Tugambe. Mwike erie wede. Government ya ungereza. Ya wade homesteads. Homesteads ge maka. Mm. Ya tubali did according to you boss. You, you, you, you. You eh, vanu bureau of standards. Bureau of standards. Hey. Eh. Ba tubalanti mu na Uganda muri mu Uganda muri mu amaka milioni musanvu. Government ya ungereza. Ya yagambye nti kino tukibawadde buwi buli munnayuganda olw'okuba mwenna muli waka buli maka so si buli muntu buli maka, buli maka. tubawadde triliyoni hmm. triliyoni bwe buwumbi lukumi buli buli triliyoni bwe buwumbi lukumi buli biliyoni erimu obuwumbi lukumi eh. ne bazituwa nga zirina okutuweebwa nga tuli mu lockdown ewaka naye baazoogeddeko katukomewo nalemamagozi tavao trillion naye gwe ekyo kiringitoni ki otukubira kerere weyita mukungu wewaawo <gasps> airtel chillax bandu yanfuula byomero ebifeekeera kuba mbulawuzinga nkyatinga nkozesa na tactical eh, sorry tiktok ng'ate si papa nyumirwa airtel chillax bando intaneti ya 4g ewenyuka ate nga teggwako nyiga sita emu tan ttaano hash londako chillax bundles oba kozesa my airtel app okunyumirwanga nga naggwa airtel the smartphone network airtel eluŋŋamizibwa uganda communications commission eryo kyendaba mukaaga katonyezesatu b program mulengera program mulengera bit fama ekinta buli kyomuzikinta buli kyomuzika ekisinga tuyina onalebo olutamaguzi mu studio tusuubira onalebo kiwanda suubi nonalebo likyadi sebamala okuva ebukoto central kakati ah, onalebo olutamaguzi alesi naletako esente ako ebiliyoni eyo nga nange enkubye nyo enkikwe tririyoni zebiliyoni lukumi gavumenti yabungeza zituwadde mu siringi Eh? bazitwadde mu siringi ah, eh, mu siringi kasi si banja kubanga batugambye twabadde tukaaba eh. ne batubatunuuliza ekonome yaffe bwefaanana hmm. amabanja getulina gwe gafaanana uh, eh, yo gavumenti ya bungereza negamba olwokuba buli munansi kuba bo bakibaze nti twataddewo totolokdownnebakibala nti amaka ne basaba gundi statistics ya za ubosi ne babalaga nti tuli mu uganda maka musanvu ne batuwa triliyoni namba eh, zebiliyoni eh, lukumi ziwebwekibalaobuli maka gagenda kufuna sente meka kuba bajazituwe anti kakati kakati hmm. owulira bazogerako bogedde kuziri imf zeyatuwadde ziri zakwewola nkugambya ono zeyatuwadde kasimwabalibadde bezogerako mwalazeebwa sibalabayo mumwalazeewe eno palamenti yaffe eyomuntu wawaza waliwo mwabadde mutuula mwagastausi eh, yakusindise mu luwumula olukake nti palamenti <laughs> mugende mu luwumula mujja kuleeta olugezigezi nga tuli mukutematema eh, eh, omunyagomuvayo ddi mu luwumula anti mu luwumula bantu wadde miliyoni biri mbu bafumiga etinga fumiga esono okufumigetinga ekizimbe okufumigeti ngoma ekyo ekitegeeza kufuuyira ekizimbe kyamuwalikufuuyira ekizimbe fe waffe mukyalo enakaseke bwe tusanga mu nyumba nga mulimu ensanafu oba nga mulimu ebiyenje bwe tufumigeti nga tuba tujasula mufumitetusulamu ah, mu nyumbanaye onakuwadde wiiki bbi <laughs> akawumbi kano kekalina omutawaanaginedda zeezo zokka zeeyo triliyoni neziri sente entematema gye bazikozesa kubanga etteeka libagamba hmm. nti paalamenti bweba teriiwo mukozese sente nga bwe muba musobodde eh. mujja kuleeta alipoota oluvannyuma lw'omwaka mu mwaka guli eri mugundi eribadde mujja bayingiramu awo yes of course buli kikolebwa kyonna kati paalamenti tekiteesaako palamenti yerina okutematema sente omulimu gwayo is to appropriate ndoza kine mu constitution article 56gwemulimu eh, palamenti yayiwebwa obuyinza naye kati executive byonna yabiwambye byonna era yensonga lwaki abatutute mu first leave <laughs> nebekweka mu corona mbutufumigetemwasimye kutwalibwakwammwe mubuujijja profeca nti ewammwe bwe bafuuyira ebiyenje mu nyumba oba ensiri musula mufumbiro tufuuyira ku makya naye ku kumi nemutuba tuyingiza ebintu e, e, nemuddamu eh, nemwebaka eh, lwaki onakugamba eh. mupalamenti mwe tutasula <laughs> ensonga gyawaddeyo yamuwa afuuyira oba ekintu kyamwe kinenyo sikirambulangako ndowooza kinene nnyo ekintu nebwe kiba kinene si muntu yafuyiranga individuals these are hired professional companies eh, eziweweomulundi guli nga tugenda mu kolona era abasajja baali bagala kubba sente ne bagamba kadaaga palamenti egende mu luwummula kadaga n'alemerawo eyo tenti gyolaba eri mu lujja lwa palamenti hey. Eh. kadaga yagiteekesawo kifuba n'agamba mu kifo ky'okugenda ewaka ffe tulina okuba nga tutambula n'abantu n'ensaasaanya ne tuleba kino kirazewa kino kirazewa nga tuteesa ne ku mateeka agagenda okukolebwa agatambula agakozesebwa mu biseera bya covidi najiteka wao ne tubeerawo by force nga mukizimbe muvudde muli mwera mutenti era bade mutula mutenti yao eh. kakati mutenti namo bagenda fumigatinga muwe tutula e eh, katunutu nate mbatite mutula mu anti kati bo fumigatinga mu wabweru wo amara wiki bazula babaka ba parliament basuka danga ku bibi ebyo biveko yo propaganda yo propaganda mudwali obwe basanga mu dokito mulwadde abantu tebadda mu kuyingira mu yaba dokita baluwala kati vano bate mansembi zaabwe kati nkugambye bewoze bewoze mu IMF ne eh. bewola 1 billion dollar ne baje woze e trillion 3 wazigambeze mu billion waje lino gandi bagena zola ngando zikisoboka eh, ne wali wakavalo ne bakiya mu gandi bazi bawadde information ye mujye nkuwako fe tumanye ebintu bingi ate ate ebimune tubisirikira olwe olwe mirimu jafe nkugambye kati zino zebewoze trilioni bwe buwumbi enkumi satu mulukaaziri eh, eza imf eza imf imf eh. yatuoze obuwumbi enkumi satu mulusanvu kubanga ndiwoze ba mulusanvu wali mulukaaga eh, mulukaaga naye omanyi omusingo gwetwataddeyo omusingo gwe twataddeyo kujjayo sente ezo gwe tunula butunuzi gweojja kulaba nayemwe mwakiyisiza nti batuwe ate ffe twakiyisiza kuga epalamenti bagisindise mulumula emisinde kyakoleddwa kalunga temuliwo abamawulire bamukozeeko yintavyew nti mukwewola akawumbi ka ddoola kano palamenti yado ne baafe tetuzimanyiiko twalabiddeawo bulaideputy spiika sipiika taliiwo tetumanyi wagyeyalaga nti nkugambye ebyaleero buli omu alinga nkuko yamutamiivu lwosulawo lwobalaesalukya lwosulawo lwobala olabiraawo oli ngaze ku platifoomu n'omugamba nti right honorable speaker wuuno atuuse oba right oba honorable member wuuno atuuse kati zino ze baatuwadde obuwumbi enkumi esatu mu olukaaga olwaleero ne bwozikwata n'ojjako obuwumbi lukumi mu lukaaga nogamba nti ngenda kuwa amaka galimilioni musanvu mm. buli munansi atleast afunayo miliyoni ebbiri abo bumbi bungi nnyo bungi nnyo nnyo nnyo eh, nnyo nnyo eh, mm. naye amalwaliro tegaliimu bikozesebwa abasawo abakola mumalwaliro bonna babataddewo bakola bulungi bwansi ndoozaano mu luganda tukiyita bulungi bwansi mm. ku disitulikiti ewaali badde watambulira emirimu egisinga egimu egy'okumonitoringa supervising okula tukola ki nayo teriiyo ssente abapoliisi nabo abali ku mirimu gino nayo tewaliiwo ssente kati mwe mwebuuza ezo ssente ziragawa mitendera ki gyebakozeseza gino emitendera gyebakozesa okuba nga eh, okutuwa ka sente gigenda kukubirirwa bulungi era mwe mwagisiimye emitendera nkubuuzizza hmm. nti musinga ogumanyi gwe bataddeyo okuwa ezo ngamba zino ekkumi eh, lino atisi tugenda osooka okukwatako bakugambye hmm. emitwalo mm. kumi bagambye nti bagenda kukebera abali mugundi mu, mu, mu, mu munisipalite hmm. ne mu site mm. site ezatongozebwa nga jinja site mbale site kampala site mm. ne hmm. munisipalite eh. nti bagenda kukebera mbu kusimuyo bwe kubanga mu makaago nga kusimuyo tekuyitangako mitwalo ataano bweoba wafunako mitwalo ataano tofuna ku simu yo ne bwe ziba nga tezaali zizo naye nga bakebedde mu data nti essimu yo yali efunyeko emitwalo abaana basoma babaweereza ah. sente za school fees milioni ah, bbiri anti nkugambe bo bwe baataddeyo ye kuriteriya yaabwe ne bagamba nti buli kyalo bagenda kulondako abantu bibiri mu kkumi ekyalo ekiriko abantu nga lukaaga bibiri mukumi ati kyenkugambye nti bano abakufuga tebakwagalangako ne bwoba oyambala leero kitisaati kyakyenvu okuunakuuna n'ogenda mu ddwaliro ebagalo tewaliwo okokisijeni linda owa katonda gwagabamuguzi kati nsaba nga mukomyekubanga palamenti kati saana senga bagikomyawo ebaga eh. ti ah, olusirika tulususpendize mukomeewo eh. wawe mutandikira anti kakati hmm. wetutandikira be banansi lifes of all ugandanis matter tolowooza nti owomukibuga yekka yalina okuba obubi abantu babaggala ne baggalawo wali eri kakati gwe ngaomukulembeze olina kukozesa sekwensi z'abakulembeze banno abali ku disitulicts bano bemupi ne bootabawa kubanga ffe luli bwe bwatuwa obukadde amakumi abiri kadaaga yali akizize n'agamba nti bano bagenda kulya ssente kankuwa ekyokulabirako mm. mulaokudawuni ewedde palamenti yewola ye 18 billions zigule vakisini bali baguze vakisini bagandi abatuwabe batayina budde abayindi ekyo kiveko bino byalu byauka kati nkugambye palamenti ewedde eye 10 mm. twewola billion bino bisobola bifuna ku every year soka e, eh, kugundi hmm. mm. ya, ya naka twewola 18 billion nga batugambye nti twetagisa vaccine zezo butasuka wiki 3 ne twewola 18 billion zine tuzifulumya ne zigenda nayo olwaleero buli vaccini gye tukozesa wano tewali neemu gye twali tuguze zonnadonations hmm. era era yensonga lwaki olaba nti batuuse n'okukuba bannansi abamu eddagala efu lyavuddewo eryoanti kakati eyakuliddwa eh, okunoonyerezaako wa state house n'akebera nti bannayuganda lunaana bokka be balabyeko ku be bakebeddekoe bakakuba eddagala eh, gye bakakuba emiliyoni bo basobodde kukeberako lunaana lwokka lwe bakazula naye abalala abamu si bakebere ku ddagala lye babakubye era ensonga lwaki olaba luli nakugamba for the first time in the history of our country olwaleero buli munansi musawo bunansi <laughs> buli munansi nzobazangeyo mukyalo nti wenyokeze kalitunsi hey. Eh. simanyi obusa bwenjovu buwonya oli obwagaya bugayotusedde enimu mw abalimi nemukunakuna enimu ewonya hey. Eh. enjaga ewonyaosanga nga netaata takyakwatibwa nsonyaga bandetera ebikola byenjaga yange nyweko eh. kwegamba bwe mubeera mu nsi nga ekitongole ekyebyobulamu tekikyalina regulations nga buli muntu kati afuuse musawo gyali nga ne bannansi bafuuse basawo eri bannansi banaawe omuba mumanyi nti no muli matiga nakwatibwa ensonyi ng'omubaka wa palamenti mm. sebo kino kyulize purofesa mm, mm. buli ddwaliro mm. kati ogendayo okujjanjaba gano agalimu ebikozesebwa mm. buli lunaku bakusaba miliyoni taano ekyo nakiraba mawulire nga onaleboomukulu uh, uh, uh, omusirikale alwanyisa ku biri bwenguzi abalumbi anti va ku ebyo eh. buli lunaku bakusaba miliyoni taano olwaleero bwe bakutwala mu ddwaliro okujjanjabwa bweoba tolina sente bakugamba waakirireeta ekyapa kyettaka oba ekyenyumbayo wano okukukwatako era n'emirambo egimu bagisigaza Eh, bali omulambo gwafuuse mulamba awo nga bwagala obukadde makumi asatu era yensonga lwaki ti kufa abamu ababaka ba palamenti twavuddeyo n'enkola tewali kireetesa mukungu wa gavumenti oba mubaka wa palamenti mutwala mu ddwaliro lya bwannannyini abantu babajjanjabire mu malwaliro ga gavumenti kubanga bulijjo babaddenga bagamba nti mu malwaliro waliyo eddagala era nakuwadde nnyo ennaku ezo bwe nalabye nga bakutte jeno katumba wamala bamutwala mu ddwaliro lya private mm-hmm. eh, ne batamutwala mulago mm, hey, lwaki buli alwala kati omunawulidde omunene waffe omu bamufulumiza ebweru wegwanga naye nga wano bagamba nti mumalwaliro waliyo eddagala naliyagadde enaku ezo ku mukutu gwa palamenti nakitaddeko waliwo omubaka eyafunye akabenje nga weeyo aluwa ne baddula erinyonyi lyamagye lyerikoputa ne baliteekamu amafuta mbu bamudduse bamuleeta ekampala lwaki tebamujjanjabira waabwe nga gavumenti gyawagira egamba amalwaliro gonnaaaaaomuwulidde mukwano gonaze waliwaddeomwanera sebo minisita kiwanda eh. mukulu kiwanda ono <laughs> eh. bw'aba alwadde bamujjanjabira eri muddwaloanti eh, kyeŋamba kaabe korona bamujjanjabira ekikandwakwekumwaniriza <laughs> okosebo <laughs> naye mukyala wange ennaku ezo eh. kasuka tutandika kuzaala azaalira mengo e eh, mupriatetwatandika mutaani waffe omukulu wa mitasuubi twamuzaalira mu tuweereza mm. tuweerezampeereza kugamba yandibadde yabonna eh, bazaale hmm. kakati mpereza ntuzayondoza ne muwala waffe mutatendo the second born kati ku kitiibwa twali baka parliament ndowooza that was 2003 hmm. ne tuzaalira mu albert cook waggulu nga mulinyeemu ku ddaala tulinyeeko ko eh. ne mutabani waffe omulala mutakirabo ne tumuzaalira mu albert cook hmm. kakati emabegako bwe baali batandisa eddwaliro erya lino uh, mulago specialized hospital mm, eyabakyala e, eri mm. uh, mukyala wange enaku ezo yali yetekateeka okuzaa nemugaa naye omanyi vero nti tujja kuzaalira mwedwali erya mulago refaro eyo specialized hospital eh. ofcourse kati akuzeemuko takyalinga lulinga kyali eh, mwala mutonyonaye ngaogyeko ekyo ne facilities eziri mu ddwaliro lya gavumenti eryo tewaliwo tewaliyo dwaliro lya private zirina hmm. mulago specialized hospitalyabakyala hmm. so njagala kujungulula kyamamutamuzi kyagamba ekirowoozebwa nti namalwaliro gonnategali mukantuemulago bwotuuka emulago e e hmm. mu specialized hospital sente zosasula mm. almost ziri quarter of the sand oh. zandi wadde sosura mu sente ngeziri paragonia gamalaya agakuja oh. mm, mm, mm. kubanga mchala ali cooperation okusiza azadi ya million 2 ne tundu mu golden golden is wasinge bay the most top most top most omuntu jayangto inekisenge choo olina omuzanjabi weyebaka nga kiriko omufaliso mm. mm. kuliko entebe mulimu tv kiri self contained eroom ebig room mm. eh, nene that 2.5 million shillings the most top nti kati awo wazaalidde omukyala w'omunene but of course mulimu ezigenda nga zikka paka ku mitwalo atano awe mulago and its one of the best kubanga obeera ne ba best specialists abasawo awo so era nze newuunya n'abantu avawo nagenda mudwaliro lya private nasasula sente nyingi nyo atime netukana nga tulina okurifalinga emulago ane bakutwale ate emulago ngaate omaze okusasula sente obukadde n'obukadde out of kakati lwaki omuntu bandi badde hmm. bamujjanjabire mukyalo olutamaguzi waki bwalwala teyamujjanjabidde mukyalo amalwaliro kati abamutwalinesouth africa hey. yes. abamwami lukwago wano bwealwadde jjanjabirwaantwali hmm. bikolwa Uh, so kyo tekiri ndowooza amirutamaguzaje mekitunuliza aba national resistance movement bokka kubanga kino kiri mu gavumenti naye njagala mbabuulire nti ngabwe ofcourse tukola kyonna ekisoboka okuba nti amalwaliro gaffe ag'omu kyalo galina okuba nga limu eddagala i dont doubt with that nze nakula ku kyalo nga bunaku ntero nnyo kyogera wano nga akalwaliro fe mu ggombola yaffe nga mulimu akalwaliro kamu mm. kalibukala muli ku parish ku parish yebukala muli ewa father afuramu era nga bwolwala gyebalina okukutwa akalwaliro kalala kalina mayumba nga bwolwala ennyo ennyo nga oba ogize nyo nga nti kati mugundi abuse bakuleta namuŋona because that is hoima mm. road zimai home eri ku hoima road namuŋona wano e kucwatu e mm. nga it was like our refaro national refaro was namuŋona ngaomuntu baga nti bakututa namuŋona ngaamanya ntiyes nga tumanyi nti oba onodde obatodde i mean twas like uh, that would be a referral go, uh, case naye olwaleero ku lusebenju lwange olwenyumba wali gye baita kajogi health center t gitwupgrading center 3 mm. just on my ku muparishi yange yemu gye banzalamu eyenamigavu tulinamu kye baita namigavu health center 2 eddwaliro eryomuluka agamawerw abiri agali mu muluka gwe banzaalamu getuzimbye kumulembe guno kumulembe guno mm. two health center tos actually kuno tw upgrading erimu okulijja ku health center two okutwala health center three kwabantu bangi babadde bagenda ofcourse uh, problem yabantu ya baffe malwali profesa nti abantu amasomero bayinza okumanya nti essomero lino lyendaba lintwalamu omwana lya nasare likoma ku like say p1 paka p3 mm. era ffe batandikaga nti bwotandika okusiibayo kusono p1 p2 bwogenda ngaoyagala kusiiba ategenda mu kasomero k'ekibubula oba genda ku st joseph ne twalinanga obusomero obusookerwako akap p t mm. kati okusiibayo kuba mukyalo fobongobaka nti omwana okusiiba abalamup3 p3 eh, p4 p5 nokugenda mumaaso yugo to another school erina ebibiina ate sinia secondary ngaolina okuvanoga nti aa ah, ah, kati nyina kugenda sekanyonyi ewalina secondary ewali secondary sekanyi bwe yaggwanga ngaolina kgenda mitiana secondary school nga iwali elevo enamukozi e namukozi bwe yaggwanga ngaolina kujja ku univesity makerere kakati problemu eriwo mu nsonga y'amalwaliro omuntu obulwadde waba tabumanyi obulwadde omu nga wa univesity singa mubeeramu byakusoma naye akeera kalwaliro ka health center t watudde atuula kalwaliro ka health center t nga mulwadde wa diabetes nga diabetes tebazijjanjabira mu health center 2 ngaomukyalo oyo ayina okuzaala ngaokuzaala tebazaalira mu health center t nga maternity ayina kubeera ngaagenze ku health center 3 naye ryo kasita liyitibwa ddwaliro ye omuntu wange yamanya nti eryo dwaliro yes, mm. kyamaani wange kyemaani nyombi mulwadde yalwa diabetes mm. my, my village bamutute kiwoko ewa mwami lutamaguzi hey. tebamujjanjabira yava wange kajo jiko center 2 nebamuleeta eh, eh, eh, namayumba i think is health center 4 nevao uh, health uh, uh, center 3 kati ali chiwoko i think chiwoko is a health center for something like that nejo nabadde manya ah, kati akati kale kale ko baba mtuta watufu ba mtute eh, probably ye eh, eh, chiwoko ya private no, maybe ya Ian Kiraka aha na dr Ian Kiraka wena from pharmacy naye ngo jeke ekyo ne nakaseke still is yeah. above health center 3 because nakaseke is a hospital is a hospital it's a district hospital mm. it's a district hospital uh, is it a referral yes nakaseke is a referral obadde tukimanyi yes era nekyekigenda n'okusinkanya prime minister nabbanja this week eh. mugambe ffe mu regional referals bazibadde nga balonzeeko zimu lwaki refaro yaffe enakaseke yekola ku luweero hmm. yekola nakasongola nakaseke mpigi ebitundu byawo n'abava ewammwe emiti ya nabo nabajjamu nakaseke eze rifaro nakaseke menosito eh, oh, ezerifaro kyembadde ngezaako okugamba mu kino nti yes ebyobujjanjabi abatuwuliriza manya kesi yo ngabwa twalo omwana munasare nomanya nti kati wano wajirira wano kino waliwo ekiddako waliwo ekiddako paka niye omulwadde obwa univesity kati singa omwana wo lutamaguza ono tuli naye tayimu bwe yatuuka okusoma univesity wadde yasomera ebiraa byonna mukyalo bwe yatuuka okusoma univesity teyasomerayo kati ekigamba omuntu nti omuntu oba oli mulwadde oba oli mubaka wa palamenti ogudde ku kabenje bame bakujjanjaba ayinza okubanga eh, mu ggombolola eyo gyalimu tewaliwo facilities <laughs> zijjanjabe ekyo amenyesa ng'ayina okudda ku gundi eddako eh. Eh. so kati aleke kugamba bantu eh. nti buli bulwadde bwolwadde genda wali kubanga buyinza okuba nga wawagamba tisioba bujanjabira so ekyo njagadde nkik however eh. ekyo tekijjaawo buvunanyizibwa bwaffe nga gavumentkubanga njagala nkubulya tunuulira disitulikiti nga kampala profesa mm. tunuulira kampala disitulikiti yetoleddwa municipalities nnya oyina kira municipality very big municipality mm. oyina nansana municipality very big municipality oyina ntebe oyina saabagabo mm. toyinayo wadde eddwaliro erimu okujjako eryentebe lyokka kitegeeza nti amaanyi gonna wat by this time we need like a big refer hospital ekira so that nti the whole of that municipality tete kwate kuyingira mu kibuga kati kyovola nti bulwale bwano tubunyigiriza ne tubeera ng'abantu batandika n'okuddukira mu baprivate olw'ensonga ffe nga gavumenti tetulimye luwimbi lwaffe kimala hmm. okuteekawo yes lubulamu ku nsonga z'ebyobulamu eyo tuvuddeyo twagalagalanga gwatula kakiiko kanaka covid-19 task force kwoli nnyo hmm. ah, era webanga entebe yo baleka nti eh, bagiramba n'ogiramba wootuula <laughs> <laughs> Ah, mwakoze ah, mwakusa mm, miterera kyo kulaba nti mutwaye 10 10 erabe muwe 10 bano nze sasa sasa nina ku registeringa ndabira dasiri mu 10 lino mwakoze sa nesedi mugezi mu 10 eh, lino mugeno tuwa mwakoze sa mitenda kyo kumanya tibano bayina okufuna bano tebayina kufuna era abantu ba mativu mucho akakati ah, ekisoka abatuuliriza nze ndooza kwa one, um, mu abantu bonna awamu families tetulivalinga ku muntunaye eh, mm, ndowooza ku kibalo kyaffe kyali kyabantu bataano bali bataano mm. tebaali mwenda bali bataanoakati gobalawo nga eh, profesa eh, wa lusimbi kakati gwe <laughs> mwabefumbe tubamanyi we mutyo <laughs> of course sijja kuddamu abantu abadde babibuulira bulijjo ababodaboda simabano bakijonawudde minisita abanyigirizibwe ng'avaayo aga nti bajeyo abayimbi n'ababodaboda bebabasookerwako probably like that naye nze ndowooza one ffe nga national task force uh, then afterwards bwe tumala okuteesa kigenda mu kabinet hmm. nze ku lukiiko lwa national task force nkyukako nga memba wa party because buli party erinaku mm. bamembers ne national unity platform etuulako secretary general owa national unity platform yef hey. ne omuntu yenna gwabasazeo bayinza okujja nga basatu babana mm. ne dp ne zonna nadda party zeziina abaka mu parliament mm. batuula ku national task force national task force of course eriko ne ministries ezenjawulo kati nze nga atuulako nga soogera nga government because naawo nga kiwanda soogera naawo nga minister mm. njogera nga leader wa party hey. my point nze ku national task force yenali mbagambe kyali kimu nti tukozese ba local leaders abali mu bitundu mm. bwe mmanya nti kampala for example kampala batugamba nti families ezigenda okufuna mee ziringa lukumu lukaaga zoka yes omutwa ndozo yes lukumu lukaga ya lukumu lukaga kwanga zona mtezile mtwala atano eh e, mtwala 10 na mkaga mtwala 10 na mkaga Kampala mtwala 10 na mkaga yes. Kampala mm. i think so mtwala 10 na mkaga Ngeju. Mm, Kampala mm. aha uh-huh. Kampala mtwala 10 na mkaga kwa bantu bagenda abagabanya gabanya ama walalala ne mtwala 10 na mkaga eja families e Kampala kitegeza nti singa toina kawuchera no gaba, ga, gabanya Kampala mm. eina LCs 10 eh zoni zeze zafu zitutambulia zoni zilukumi e. Eh. kati singo gabanye mitwalo 10 na mukaga buli zone eba ina families 10 ndoza munkaga mm. yes mm. chikumu munkaga zoni buli zone obaje uh, uh, families 10 munkaga enyumba enyumba chikumu munkaga zoba wadde say at maximum kati singa bikumi bibiri 200 kubanga lusoba muko kakati kyemaani wange ye, ye, ye, ye, ye mwami wa lusimbi kiwanda ebamaguzi ekyapasokomiti eyo ebaka abantu mwendakomiti eyo weeri komiti mm. eyo njituma abantu the most vulnerable group bantu abasinga okuba obi mu lc eyo famiries 1200 neetuula nesunsula mm. you don't even need to come up binaweza okubyogera kunaga naye special emphasis mugiteekeo kubanga waliwo abantu abamu abali mu byalo tavuga boda naye nga mukadde nnyo Yes. n'omwana we yali amuyamba ate yali avuga boda mm. kati mu kiseera kino omwana olw'okuba nti aconcentratinze ku famiry kati ate obuzibu buli kuzeeyo ono yekka gwe hmm. mulina mm. ku kyalo kati nga famire mwami walusimbi chairman wa fenga twa today tukonstitutinga timu yaffe tuinako tuinako wa, e, e, o, wa democratic party mwami rutamaguze chairman wa chairman wene ari mu kiwanda kuliko omulala kuliko omulala tutudde ziri mala tutula tukola list yaffe eyabantu abasinga okunyigirizwa the most vulnerable 200 families ku kyalo njagala nkubule yeah, be very effective kubanga bino bye twogera oyinza okusanga tibanange kakati abamabala ngaoyinza okusangayo webbaala naye nga teyina akaduuka ke erinawe yasigala yes kati ewange nabadde mbalaga ekyokulabirako eh, kukigalo kyalo kyange kibaita kikunyu hmm. ekyalo kyange ekyekikunyu kya pasino wange mukyala nakubulwa singa omugamba ba bodaboda bonna ajaga nti aa ah, ah, nene wankubadde musunda oyo oba newankubadde bobu oyo oba gundi oba musi nti niwankubadde avuga bodaboda naye alina ekibanja ewajjajjawo ewa mutaka era alina gyanona emmereate yamumanyi eh. naye athe same time nga waliwo omulala avuga bodaboda ngaekyo kyokka kyaliko kakati gwe okubeera eno ekampala nosinzira ku ubosi nosinzira noloka obuweereza buweereza lisiti mu kyalo tekigenda kukola kubanga mugenda tandika okuweereza lisiti abantu nga ne ku byalo baavaakotwamala kibagamba ku task force they went to cabinet on monday after hey. Eh. tebagamba nedda simaya ubosi simaya biki biki biki kakati ezo ebyo ebintu ebyo tebikola tebisobola kukola because system temugisetinganga system eri set is the local er-, leadershipyes kati eri system gyemwogerako yandibadde appropriate kubanga bakopa nagamba eh, amerika bakozesa kino smile us eh. but for yours uganda tonna developinga that system gitusa kuleva eyo kati obuzibu bwona bwonna obugidde mukyanabbanja buli bumu is about selection sente weziri eh, yes olwaleero ate bwonobeera zirimala bwanaba nga yechamani waffe ku kyalo mm. bwanaba otutamaguzi natalonda kiwanda nga kiwanda ali mumbeera nga nenedda zirimala otakakiwanda gobagoba kubwa minisita nobawalutamaguzikirizakyalyonayebamugobawaakakatiategwokimanyi tosobola kubeera mukulembeza ebifo biri amwe vice chairperson of locgovernment accounts committeenanga eh. nange bwendi kakatikikyo kyanjawulonaye alibadde asobola ofuuka minisita oh, naye era obukosi naye akimanyi muganda abaganda bagamba nti yajjanjaba eh, eh. omulwadde siyamusikira yajjanjabyaniabinenti yali yabavubi kati nga bwetaba muvubi tobaako yali yabavubi kakati kakati eh. <laughs> nga ekyetagisa e, e, mu kino nze kyenali ndowooza ennyo kyetwali tulina okukolako kyali kimu kwe kumanya ndozamiwatusimudaba hmm. sisitimu ya lc yoredeweendabanga bagisambaze yes kubanga sisitimu eyo bwanaabeera ziri mala nga alonze ekiwanda natalutamaguzi nga tebalaba lutamaguzi yasingaabantu nedda edda balonze bubyawo mm. nebwe zinaba zize bajja kuwaga nti kubanga bo benyini bajja kuwaga nti twe fenyini fe twafulumya lisiti eno era yabantu bikumi bibiri mu zooni gye bayita kawaala hmm, kawaala wanu famiry eh. eno neeno neno tibanenga bwe tuli bikumi bibiri ono tumugjeko tuteekeko ono bikoze obuyambi buno tebukumala kakati gwe ekikulira ekiseeno mbugenda ku ubosi genda ku gundi ojja kutumalira ebiseera bya bwereere banatuuka ekiseera okukulowoozesa nti wateekayo n'abantu oba ghost people kubanga bajagamba nti sente zewagaba kuno zafunibwani yet if you had allowed those people okubeera nga bakoze list yabwe nebagitimba neku rc tulina ebitawuluzi byaffe bya rcyafunye negundi yafunye negundi yafunye hmm. oba maze okwetaasaako kyonna because nebwobanga ogambye nti kati mu uganda londamu rc ku mitwalo ataano gano aga famiry hmm. singa ogabanya mitwalo ataano ku rc ojakubanga ojakulabira ndooza rc 1 2 nga mu bitaano nga rc ziri mu mutwalo nokusoba hey. Eh. mu uganda yona yona yona ziri mutwalo mukasanvu mutwalo ebyalo bye biri mutwalo mukasanvu uh, uh, uh, beragira mitwalo nga musanvu mu uganda naye nkugamba ebyalo ebiri municipalities kubanga jukira tebaprojectinga byonna byonna byonna if you target on villages ziri <coughs> mu municipalities ojja kusanga ngaosobola okuzikolako almost 50 percent so nze kino kyebagenzeeko <coughs> ekyokukozesa ekyokukozesa gundi musima tukozeseza wubosi